こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオでは最低限欲しい絵の具の色についてお話ししたいと思います。例えばこれからアクリル絵の具を揃えたいという方とか持ち運びに最低限そんなにたくさん何本も絵の具が持っていけない時に何色が欲しいかなって考えた時にもし私が5本絵の具を選べるとしたらこの5本ですね白と黒と あとこの3色これはシアンとマジェンタとイエローなんですけどイエローはカドミウムイエローライトというものを選びますでもしこの中から4色だけ選ばなきゃないとしたら何を省くかっていうと黒を省きますであのこの白とこの3色あの赤系と青系と黄色系原色ですね 白っていうのは何を混ぜても白は作れないしあとこの赤青黄色も作ることができませんなのでこれを選びますそして原色についてご存知の方も多いと思いますがちょっとお話をしたいと思いますの、ね、でこちらにちょっと出してみますじゃーんすごいアナログなんですけど原色というのはこの赤と青と黄色になります原色っていうのはあの何を混ぜても作れない色 でこの色を混ぜることによっていろんなほとんどの色を作ることができます例えば赤と黄色でオレンジができます青と赤を混ぜると紫ができます黄色と青でグリーンができますまたグリーンと黄色とか合わせていくとこのライムグリーンができたりこれとこれの中間であのいろんな色がまたできていきます 赤なんですけどマジェンタマジェンタを選ぶって言ったんですけどマジェンタよりもカドミウムレッドミディアムっていうものの方がもうまさに赤っていうのに近い色なんですけどなんでマジェンタにしたかというとピンクを作る時なんですけどマジェンタと白を混ぜた方がカドミウムレッドと白を混ぜるよりも 全然綺麗なピンクになるので私はこのマジェンタを好んで使いますパレットにマジェンタと白をつけて混ぜていきますとすごい鮮やかなピンクになりますね今度はカドミウムレッドミディアムに白を混ぜてピンクを作るんですが隣のピンクとはちょっとまた異なるピンクになっていきます でキャンバスに塗っていくと分かりやすいと思うんですがマジェンタのピンクっていうのはカドミアムレッドミディアムでは作れないのですがカドミウムレッドミディアムはマジェンタでちょっと作ること似たような色を作ることができるんですよね。で並べてみるともう一目瞭然全然違う色ですね。というわけで私はマジェンタを選びます。 あと紫を作る時もこのカドミウムレッドと青系の色を混ぜても綺麗な紫ができないのでこのマジェンタと青系のものを混ぜた方が綺麗な紫ができるので私はこのマジェンタを選んでいますカドミウムレッドミディアムとマジェンタをちょっと垂らしてみますそしてあのブルーですね入れると紫になるんですが これはマジェンタとシアンでちょっと分かりづらいので白をちょっと入れて混ぜてみると綺麗な紫になりますそしてカドミアムレッドミディアムの方は何これっていう感じの紫というかグレーというか色になりましたでキャンバスに塗ってみるともう一目瞭然マジェンタで作った紫の方が 綺麗というかあのカドミアムレッドミディアムでは紫ができないといった感じになりますね。で今度はカドミウムレッドミディアムに近い色をマジェンタとカドミウムイエローライトを使って混ぜて作ってみようと思うんですけどこれがちょっと難しいんですけどね。でちょっとキャンバスに塗ってみて比べてみると まあ全く同じではないんですがまあ似たような色を作ることができますそれからカドミウムイエローライトを選んだ理由なんですけどまあレモン色とかでもいいんですけどレモンイエローとかでもいいんですけどこのカドミウムイエローミディアムとかディープとかあとちょっと濃い黄色って感じの黄色ですね もあるんですけどこのライトの黄色を使った方がライムグリーンとか黄緑ですね作る時に鮮やかな黄緑ができるのでこのカドミウムライトカドミウムイエローライトをあの私は選択しますカドミウムイエローライトとカドミウムイエローミディアムをつけてで両方シアンを入れてあの黄緑を作ってみますでやっぱりもう こっちの方が鮮やかなものができてきていますねそしてもう一つのグリーンライトグリーンあのなるとなんかちょっと濁った感じの色になります、まあ、これはこれでこの魅力はあるんでしょうけどねでちょっとキャンバスに塗ってみると結構色の違いがわかると思うんですがまあちょっと比べてみるとまあこんな感じで違ってきますで今度は カドミウムイエローライトとあのマジェンタとシアンでカドミウムイエローをミディアムの方で作ったグリーンに近い色を作ってみようと思います結構難しかったんですがキャンバスにちょっと塗ってみて比べてみるとまあまあ近い色ができたんじゃないかなと思いますでこのシアンなんですけどブルーもいろんな色があるんですけどなんかこの色だと水色 ライトブルーを作った時にすごい綺麗な色あ他の色も綺麗なんですけどウルトラマリンブルーっぽい色ですねはこのマジェンタを少し足すことによってあの作れるのでちょっと作ってみましょう右がシアン左がウルトラマリンブルーですねそれでとりあえず水色を作ってみますそれぞれのブルーがそれぞれの綺麗な水色 ライトブルーを作っています比べてみるとこんな感じですね今度はシアンで作ったライトブルーにマジェンタを足してウルトラマリンで作ったライトブルーに近い色を作ってみ、ま、ようと思いますでまあマジェンタをちょっと足すんですけどちょっとこれ難しいですねで全く同じ色はなかなかちょっと難しかったんですが まあ大体似たような色ができてますねキャンバスに塗って並べるとちょっと違うんですがまあ十分だと思いますでさっきのシアンで作ったライトブルーと並べた時はもう並べるともう全然違うブルーができているといった感じですねシアンマジェンタでライトイエローを選んだのはその理由になります で黒は黒に近い色っていうのが作れちゃうので黒に近い色っていうのは結構作れるんですけど白を作るのは無理なのであの白はちょっと欠かせないかなこれであの水で薄めたりしながら白いキャンバスで塗っていくんですけど白を混ぜた方がガツンってあの強いピンクとか水色とかあと紫でも薄い紫とかグリーンとかでもなんか 白を入れた方がかっこいいので私は白があった方がいいなと思うんでもし最低限揃えるとしたらこの4つですねで茶色がこの表にないんですけど茶色も作ることができます茶色系ばっかりが好きという方茶色系ばっかりの絵を描きたいという方なんですがなんかいろんな茶色があるかもしれないんですけどおすすめの茶色ですね黄土色系の色と 赤茶系の色と焦げ茶系の色その3色あれば、まあ、混ぜたりしながらあの面白い茶色の絵が描けると思いますでこの茶色もあのこの3つで作ることができるんですがちょっと面倒くさかったりするんであのもしこの赤だの黄色だの青だのいらない人は茶色で揃えるのも面白いかもしれませんねで茶色を作ってみるんですけど左の茶色最初からできたやつとあの右は このイエローマジェンタシアンの3色を使ってあの作ってみるんですけどかなり面倒くさいですあのちょっと難しいのであの慣れちゃうと何でもないのかもしれないですけどあのここまで本当私茶色なんかこの3色で作るの久しぶりで結構時間かかっちゃいましたでもまあ ちょっと違うんだけど茶色として使える色ができたんじゃないかなと思いますうまくやればもっとちゃんとできるかもしれませんが全く同じ色っていうのはどうなんでしょうかねそれから黒も作ったのでせっかくなので倍速で見てみましょうこの原色3色ですね入れるとこの本当の黒っていうのと比べてしまうとこんなに差が出ちゃったんですがまあ単独で見るとまあ十分黒なので まあ黒の代用で黒を揃え買い揃えないとしたらこれでいいんじゃないかなと思いますであのこいつらでも作れない色原色で作れない色例えば金と銀とかあとは蛍光色とかですねあるんですけど、まあ、今日のビデオは最低限の色ということでこの5色を 選ばせていただきましたまとめで言うと原色なんですけどマジェンタシアンライトイエローそんから白黒を私だったら選びますという話でした私の場合は明るい色が好きなのでで明るい色でも暗い色も両方作れるんでこれがいいかなと思ったんですけど好き嫌いがあるのでまあこれは参考までに聞いておいてください ちょっと今回アカデミックなビデオを作ってみたんですけどこういう感じのビデオがまた見たいなという方がいらっしゃいましたらちょっとグッドボタンとかを押してあとはコメントとかいただけると目安になるんでちょっとお知らせいただけるとありがたいです最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回お目にかかりましょうさようなら